რომ რომ ეგ ჩვენ მოვახერხებთ რომ არამხოლოდ ის ვაჩვენოთ რა შედეგები გვქონს დღემდე, არამედ ველაპარაკოთ მოქალაქეებს იმასთან დაკავშირებით თუ რა მოლოდინები უნდა გქონდეთ ხოალ ჩვენგან და გვინდა რომ ეს ჭეშმარიტად სახალხო ზეიმად დავინახონ მათ.